kimmidir akalarimizdan ukalarimizdan shogirdlarimizdan qilgan bo'lsam olloh yo'lida ham yeridan kechirim so'rayman mandan rozi bo'linglar o'zbek san'atida yana og'ir judolik aziz vatandoshlar siz ham o'z ta'ziyangizni bildirmoqchi bo'lsangiz kommentariy qismiga yokida Ushbu videoga bir dona like bosib o'z ta'ziyangizni bildirishingiz mumkin. Bilib qo'ying, siz ham biz ham, ya'ni hamma ketguchidir va kimnidir dilini ortishni o'rniga savob ish qiling. Yaxshi gapiring. Sizdan hech narsa ketmaydi. assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon madiev va siz ayni onda max madiev kanaldasiz aziz yurtdoshlar bugun yana og'ir judolik va ta'ziya video o'zbekiston san'atining yetuk vakillaridan biri kino va teatr aktyori o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist do'stlik orderi sohibi Abdurayim Abduvahobov bugun 57 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqidagi xabarning o'zbek kino Milliy agentligi matbuot xizmati Maksimadiyev kanaliga tasdiqladi. O'zbek Milliy akademik drama teatrining aktyori Abdurayim Abduvahobov 1963-yil 8-avgustda Toshkent shahrida tavallud topgan. U kino va teatr ixlosmandlarining yuragidan joy olgan aktyor hisoblanadi. Muxlislarining sevimli shumbolasi bolasi Abdurayim Abduvahobov ijodiy faoliyati davomida shumbola, bola, suyunchi, muhabbat sinovlari, nazira singari ko'plab filmlarda, shuningdek Shaytanat teleserialda ham O'zbek Milliy akademik drama teatrida sahnalashtirilgan qator spektakllarda ham rol ijro etgan. Maksmadiyev guruh ijodkorlari marhumning yaqinlariga o'z hamdardligini bildiradi va marhumning oxirati obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin deb qoladi. Aziz vatandoshlar, shu qatorda marhumning so'nggi so'zlarini sizlarga taqdim etmoqchiman. Marhamat. Aldım quldur qilib, yoki bir chiqib, bir nima deb kimnidir akalarimizdan ukalarimizdan shogirdlarimizdan apaqilgan bo'lsam olloh yo'lida hamma yerdan kechirim so'rayman mandan rozi bo'linglar mani kechiringlar ushbu so'zlarning marhum ketishidan bir necha daqiqa oldin yozib qoldirgan deydi oila a'zolari ushbu ovozda kimnidir xafa qilgan bo'lsam alloh yo'lida meni kechiringlar deydi abdurayim abduvahobov va ushbu qatorda barchadan rozilik so'radi aziz vatandoshlar biz ham ketguvchimiz biz ham mehmonmiz kelinglar hayotimiz davomida faqatgina yaxshilik faqatgina savob ish qilishga harakat qilaylik zero bu juda ham qiyin bo'lsa ham va aytganimdek o'z minnatdorchiligingizni kommentariya yozib qoldiring zero ijodkorning oila va a'zolari albatta ko'radi va undan tashqari o'z minnatdorchiligingizni like orqali izhor etishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.